Soy Rosario Basilotta, soy el presidente y director creativo de Down to Moon. Estamos aquí en nuestras instalaciones de Barcelona Activa. Down to Moon es un estudio de desarrollo de videojuegos para móviles, smartphones y tablets, en realidad. Y tanto para iOS, así que iPhone, iPad, iPod y también Android. Estamos a punto ya de lanzar nuestro primer producto, que se llama Fever, que es un juego dedicado a las chicas. En Glenfiddich las chicas tendrán eh, la posibilidad de poder eh, convertirse en las más glamorosas, ¿no? llegar a la cumbre del glamour. Para esto hay muchas posibilidades. Eh. Primero hay que un poco que estudiar y luego hacer trabajos, ¿no? Los trabajos de, sueño, ¿no? Normal de, de las chicas. Chica, hay una carrera musical, hay una carrera de cine, también una carrera médica y al final puedes trabajar en el show. Además, dentro de nuestro mundo puedes ya ligar eh, con, chicos y luego ir de fiesta con ellos y haciendo citas. Y lo mejor de todos, puedes comprar un montón de prendas. Tenemos ya más de 300 prendas eh, ultra detalladas y están súper, súper glamurosas. Cuando empezamos, eh, ya hace ocho meses, estuvimos un poco analizando el mercado mundial y vimos que no había productos, sí, había productos para mujeres, aunque muy pocos, y de una calidad muy baja. Así que nosotros que queremos mucho a las mujeres, hemos pensado en crear el mejor juego posible para ellas. Y de esto nació Glenfiddich. Todos los fundadores venimos de Gameloft, una de las principales empresas del sector. Yo era el estudio manager de Gameloft. También tenemos el ex director de marketing, el ex lead programmer, también un artista de gran talento. Estamos muy motivados para crear algo nuestro, que fuese nuestro. Y de esto básicamente nació la, idea de montar nuestra propia empresa, básicamente para independizarnos y crear grandes juegos que puedan tener éxito en todo el mundo. Siempre intentamos innovar, crear algo nuevo, con mucha, mucha calidad. Lo que caracteriza a Antumon es sobre todo nuestro talento. Queremos expresar ese talento en formas de juego que puedan enganchar al público y cuando lo vean digan, ay, este es un juego de Antumon en el Mobile World Congress, donde estuvimos presentando la empresa, por un lado, y el juego, por otro, pues hemos tenido un éxito genial, brutal, más de lo que esperábamos, la verdad. El eh, juego ha gustado mucho, cualquier eh, persona que lo haya visto nos ha felicitado muchísimo por la muy alta calidad artística del producto y por su innovación. Lo dice la capital del móvil, supongo que en el próximo futuro eh, nos, nos ayudará. De todos modos, eh, somos casi ahora nosotros, ¿no? Que tenemos que demostrar, ¿no? De merecernos este título. Y en ese sentido, seguramente el potencial lo hay.